Wiesz, że za twoją głowę dają 3000 orenów? Za ostatniego Wiedźmina? Myślałem, że co najmniej pięć. I to w nowigradzkich koronach. Daleko nie zaszli. Jak ruszymy o świcie, to dorwiemy mutanta. Nie ma już Wiedźminów, Mary